Э, какая ваша сексуальная фантазия самая откровенная? <laughs> Самая откровенная сексуальная фантазия? Э, наш проект называется «Чего хотят женщины». Скажите, пожалуйста, чего вы хотите от жизни? От жизни хочу Э, быть счастливой, успешной, иметь хорошую семью, мужа, благополучие, достаток и здоровье. А от своего мужчины чего вы хотите? Э, любви, понимания, заботы, тепла. Что для вас значит любовь? Э, <coughs> любовь – это отношения между людьми, нечто интимное, свое, которое только для двоих. А в чем э, секрет того, чтобы мужчина захотел на вас жениться? Ну, мне кажется, это поддержка, это понимание, забота, уделять время, э, рассказывать то, что вы думаете, говорить правду. Ну вот. Какие три основных качества вы ищете в мужчине? Три основных качества. Э, а, надежность, уверенность а, как вы считаете, какие основные три качества именно мужчина ищет в женщине, как в своей будущей жизни? Красота, поддержка и, наверное, чтобы женщина меньше что-то лишнее говорила. Вот такой. Угу. Вы бы вышли замуж за иностранца? Ну, возможно, вышла бы замуж. А за чернокожего? А вообще, если это любовь, конечно, лучше. А как вы считаете, является ли секс одним из самых главных элементов э, в счастливых отношениях? Ну, это как... Я не знаю даже, как ответить. Возможно, возможно и да. Для кого-то для кого-то да, для кого-то нет. Это все зависит от отношения мужчины или от отношения женщины. Э, между сексом и шопингом вы бы что выбрали? Шопинг. Понятно. Э, легко ли вы можете взять от мужчины Ну, как бы я еще маленькая для таких, не знаю даже, как ответить. Ну, возможно... Нет, воз... ну, это все зависит от характера, конечно. Это все зависит от характера мужчины. Э, как вы считаете, уважают ли мужчины девушек, которые спят с ними на первом свидании? не знаю, но если мужчина уважает ли это? Возможно, нет. Возможно, это легкодоступность считается. Вы бы все сделали для того, чтобы удовлетворить своего мужчину, своего? Ну, если то, чего делаю я, этого недостаточно, то не знаю, возможно, вы что-то бы сделала, но не все. А какая ваша сексуальная фантазия самая откровенная? <laughs> самая <laughs> откровенная сексуальная фантазия? Ну, я даже не знаю. Все воплощается в реальность. <laughs> И какое самое экстремальное место или ситуация, где вы занимались сексом? Придумать можно, да? Ну, на улице. <laughs> Прекрасно.